Wieso bin ich so? Wieso bin ich so? Wieso vergleiche ich mich ständig mit anderen? Will das eigentlich nicht, muss was ändern. Was soll ich nur tun, wenn das alles hier nicht klappt? Schaff ich's hier eh noch raus, wenn das alles hier nicht klappt? Wie soll ich das alles hier noch erklären? Wie soll ich das alles hier noch erklären? Ich will dir das alles hier noch erklären Wieso ich das alles mach, wie ich's mach Ich bin einfach nur ein Küster, da gibt's kein Wort Was hast du denn gedacht, ich laber keinen Short ich hab keinen Bock, dir hier noch mehr zu erklären Besser shut up mit deinem dummen Schrott, oh yeah Bizo, baby.